Dauda Emmanuel 26 Drop the lucky gems Drop the lucky gems Drop the lucky gems Yo, yo, yo Venimos jugando con todo el potencial del Equidian, del Equidian viene ya con un torneo de Brawl Stars, viene con ya Brawl viene ya con torneo, viene ya con torneo de Brawl Stars, de Brawl Stars, sigamos a los chao, juega mi crowd, juega mi crowd, juega mi crowd, juega Brawl Stars, juega Brawl Stars, juega Brawl Stars, se unió el 6 de noviembre del 2018, viene preparado, ya está jugando estar está jugando más y más. No está jugando, está haciendo un torneo. Está jugando, haciendo un torneo. Ella va con el especial promoción directo, nueva serie, mira. ya jugando Brawl haciendo un torneo, jugando Brawl haciendo torneo, jugando Brawl Viene ya jugando, viene ya creyendo, vamos ya jugando jugando, viene ya jugando. Venimos jugando, venimos creciendo con todo el potencial, con todo el potencial.